気合い入れすぎて早く来すぎた誰もいなかった廊下にもでもチャンスかもおおはよう裏返ったもっと大きくおはよく誰もいない教室で 一人挨拶してた人消えたいおはようお今のはシカト誰に石森さんあ私いや完全シカトだしあち違うはいリピートアフターミーお ははよようおはおはよううんホームかおはい俺今もう学校いや早く目覚めたんだよおはようっておはようって挨拶した私に三浦君が